Čus, já vás vítám u nového videa. Eh, dneska jsme si připravili takovou srandu, takovou věc, challenge, kterou už eh, před náma zkoušelo spoustu lidí. A tak jsme si řekli, proč to taky nevyzkoušet. Eh, je tady se mnou vaše kolář, vaše grids a dneska půjde o to, že budeme na enduro kolech zkoušet doskočit co nejdál. maso! Hele, tak eh, pojďme nejdřív postavit ten kicker teda. Bude to taková rychlá stavba, ale mám jasnou představu, takže si myslím, že to bude hned hotový. Ale takže takhle nějak to bude asi vypadat. Mám dostatečně dlouhý ruky. Nemáme totiž úplně moc času, takže je to takový, krom toho, že je to takový ghetto build, tak je to i, i jako hodně rychlá ta stavba, jo? takže a no jak říkám, důležitý je ten výsledek a ta funkce, ne ten vzhled a myslím si, že tohle to bude krásný. fungovat jak víno. Je to nádhera. je potřeba věřit tomu, co postavíš a hned se taky otestovat, takže musíme test číslo jedna. Bude to vypadat asi nějak takhle, jo? <laughs> Takhle nějak to bude vypadat. Jo, <laughs> Jau. No. To už bolí teď? <laughs> Hele, tak co? Takže celá idea je samozřejmě o tom, že na tom dopadu jsou teda uh, ty vruty. Um, takže prostě kdo to nedoskočí, tak by to mělo v celku jasně nám tohle ukázat uh, a nemělo by o tom být debaty. Jo, ještě bych skoro zapomněl, že pro vítěze uh, celý tady ty uh, taškařice máme takovouhle krásnou koblihu, <laughs> Takže hoši, um, není to jen tak, jo? Jde tady o hodně. Ale tak setup je připravený. Uh, máme tady naznačený nějaký první čáry, tohle jsou 2 metry, 3, 4, 5. Začneme na dvou metrech, aby jsme si to natrénovali, ale doufám, že nakonec budeme skákat někam sem třeba. Pojďme dát kámen, nůžky, papír a rozhodneme, jakým pojedem pořadí a pustíme se do téhle záležitosti. A hop! A hop! <laughs> Takže já první, jeden Vašek, druhý Vašek. OK? Parád. Pohodě. Těsně. Ale <laughs> takže dva metry máme hotový, tak pojďme to posunout o metr. A... Takže tři metry. Tři metříky. pohodě. Ještě jedna věc, Kubo. Kolik, je, pokusů jako. Já jsem doufal, že pokusu, že ve chvíli, kdy to nedáš, takže jako by to bude jasný. <laughs> Ale pokud by se stalo, že to, že to zahraníš a nepíchneš, tak, tak asi seš by pořád jako, tak seš si pořád ve hře jako. <laughs> oh. Pojď, pojď, pojď. <laughs> to jako ale už moc nechybělo, no. Další metr už bude hnusný. wow! <laughs> A <laughs> jako dal to v pohodě, ale... V pohodě, ale ty jsi úplně, ty jsi úplně letěl a na poslední chvíli si to jako i vytáhnul v tom vzduchu, to bylo mega vtipný. <laughs> Takže to bude 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tak dáme 66, bude to 666, num, number of the beast, takže 666 cm zde, z tamhle toho ghetto kopáčku. Ježiši. Oh, oh, oh. Lidi, lidi, Wow! jako, tohle už je hustý. Pojď, pojď! Uh, uh, mm, dostáváme se blízko té hranici, jako, eh, kdy to bude fakt hnusný. Kolik dáme? My jsme říkali, že teďka bylo, aby jsme šli teďka po nějakých zajímavých číslech, tak teďka bylo 666, takže bychom dali 720. bylo tak jako takhle, fakt jako. <laughs> Ten moment toho, že to někdo prorazí, jako přijde. Doufám teda. <laughs> Myslel jsem si, že už to bude teda, abych pravdu řekl. Hmm, tak já se bojím, že teď už to fakt bude. 8 metr lang, uh, uh, tak to bude hezký. No. <laughs> Já už nechci jet, já už nechci. <laughs> Tam něco kleplo, ne? Totální doraz, jako. Totální doraz. asi bylo možná moc, co? Já jsem si to chtěl, já jsem si to chtěl předtím přifouknout a zapomněl jsem pumpičku, takže to byla, jako mám to fakt měkký na to. Tyva, to byla rána! Tak co, co, jako, Co mám dělá? Tak když jsem to teďka, když jsem to no. teďka viděl, jako, tak se mě do toho vůbec nechce. Jako. Co je? Ty jsi nepíchl jsi? Ty jsi nepíchl Ne? Ne, ale nevím. Cítíš to? Já už to asi nemám. Já nevím, co to znamená, tak ještě, ještě jeden pokus. Tak jeden vašek a pak když, tak prostě pojedu ještě jeden. Ještě. Bereš? Hmm. to, kámo. Pícháš nebo ne? Tohle je řebík. Tenhle ten jo? Aha. To je normálně prostě zrada. <laughs> jako, um, vy jste oba prostě na to regulárně dopadli a uh, nic se nepíchlo jako. Já chci to, já chci to je střábí oko, já jsem podle mě to dál teď. Koncept uh, zafungoval, i když ne tak efektně, jak jsem si představoval, ale Prázdný to je. Yes! Bomba! Tyš, tyš. Pecka, dobře ty. Semka říkal, že to budeme skákat teda. No, tak jsme se tam dostali. <laughs> Odhad byl uh, eh, slušný, ale jako 850 je hodně. To je bomba, co? <laughs> pojď, pojď, pojď, pojď, pojď! No má ještě rezervu, ne? <laughs> Pojď. Teď jsem fakt rychle a bylo to docela v pohodě. Pojď! <laughs> tak já nevím, dal to nebo ne? Jako dopadl na tu desku, ale přesně tam, kde ty ne- hřebíky nejsou. Jako jo. Dopadl, dopadl tady jako. Aha. Podle mě teda, na GoPro bude záběr. Počkej, tak se podíváme se na jestřábí oko. Každopádně Vašek druhý, eh, teda teďka to dal na tu desku, ale vedle těch vrutů, takže si dá ještě jeden pokus a uvidíme no. Hobluj! Já si myslím, že tam ještě kus mám rezervu, takže dal, dal bych ještě půl metru. Takže na 9 metrů. <laughs> ne, teď jsme kolik? Teď jsme 8,5. No, takže na 9 metrů. Tak dáme 9 metrů a uvidíme, jestli to ještě klapne. Já si myslím, že jsem tam ještě rezervu měl, takže to jdu zkusit. Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metrů. <laughs> to je fakt sada, no. Jako je to fakt daleko. Jako nezní to tak hrozně 9 metrů, ale jak jsem říkal už několikrát, jako z tohohle kikru v těchto podmínkách je to docela hrot už. Hlavně je šero, tak abys, je na to, abys na to viděl. Jako. Je už tma, takže dáme tuhle vzdálenost a uvidíme. Ale Vášo, neposuneme mu to trošku dál? že bychom dali třeba 10 metrů? Jo. <laughs> si nevšimne. Počkej, tak... <laughs> OK. Pojď, pojď, pojď, pojď! oh man, Jakub Vencel! 9,5 metru! <laughs> Hej kámo, až to budeš stříhat, tak zjistíš jednu takovou věc. A to ti nebudem říkat teď. <laughs> Možná ti dojde, co jsme udělali. Možná ne, ale jsi dobrý. Posunuli jste to? Tak trošku jako. Ne. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> Hlavní trofej, tenhle ten donut, neboli kobliha, je moje, ale... Já jsem chtěl říct, jestli se rozdělí. Vzhledem tomu, hoši, že uh, jste do toho šli, tak díky, díky. myslím, že by bylo fér se rozdělit. Jedno taky pro Ferka tady. hmm. Děkuju. Dobrý, děkuju. Hele, tak to už je teda úplně všechno eh, z dnešního videa. Díky Vaškovi a Vaškovi, <laughs> že se do toho se mnou pustili. A myslím, že nás to zase jednou utvrdilo v tom, že prostě kola jsou fakt zábavný, a i přesto, že to vypadalo jako úplná blbost na začátku, tak si myslím, že jsme si to užili, nebo aspoň já jo, a to jo? to fakt sranda. Jo, super, A čumím, kam jsme se jako dostali, nebo jako ty, Kubo, hlavně. Jo, docela, <laughs> docela to bylo zajímavé. Hele, tak jo, díky moc za sledování a já se příště budu zase těšit na viděnou. Mějte se pěkně. Čus! Čau. Čus.